接下来就想要跟大家分享我是怎么用 iPad，啊用这些工具协助我创作，所以我想要来跟大家示范一些我创作的过程。那这个作品虽然已经呃已经结束了，展览已经结束了，但它依然用不同的方式啊想要跟大家分享。那所以我们刚才刚才我们有提到说我们有把它做成贴纸，那这个贴纸已经在 a p p Store 里可以免费下载，然后分享给身边的人。啊那。 然后我想要利用 iPad 来跟大家示范一下我怎么创作，那我就选了里面一个《喝康到修波》来示范给大家看。其实我在用这个的时候，我觉得它真的非常简单。那我一直感觉科技就是为了让复杂的事情变得单纯，让许多事情变得没有门槛，每一个人都可以拥有同样的幸福。这不会只是艺术家或者是设计师的事情。 所以你拿起笔，你就可以开始画。你在上面在这里选了一个颜色，啊，假设我选了黑色，我就开始画。然后，呃，刚才一一不小心画不好。其实，呃，我做的工作是剪纸，剪纸是一种剪法，它是一种无法回头的创作，所以你每一步你都要很小心。可是小心过头就会变成恐惧，而恐惧让人不好前进。恐惧是阻挡人前进跟创造的很重要很大的一个阻力。 而在这样子的一个工具里面，它的设计让我两根手指头画错，我就两根手指头点一下，它就把你的错误改掉。它让我不用怕犯错，也让我愿意犯错。因为其实，呃，每一个错误，只要我们不停下脚步，它都是在帮助我们趋向精准的可能。所以我觉得，如果有一个工具可以让人不用因为恐惧、不用因为怕犯错而持续往前走， 我觉得那对人类的生活是很有帮助的，而我想这样的心也不是艺术家或创作者所需要的，是每个人都需要。所以这也是我觉得在这，在这一个 iPad 上面得到很大的协助，让我的小心不会变成是恐惧，而是让我愿意更愿意去尝试。那一边讲一边画，刚才那一只猫头鹰。 嘴巴又画不好，我要把它改一下。然后这些这些其实大家都可以自己回家可以试看看的。那我画完之后呢，我就可以开始上色。那上色你也不一定要红色，你可以选择你喜欢的。假设啊，我选择蓝色，我就在旁边这里把颜色抓过来，它就变上色了。啊，你也可以再换一点点。 其他的颜色，这样。然后呢，你甚至也可以把你想要说的话啊写在下面。像我，我们这个就是喝汤倒本，我就写一个好。然后这边它有很多的笔可以选。其实我是非常害怕毛笔的人，可是我用这个工具，我会很喜欢用毛笔，因为。 其实我们的社会只要我们拥有力量，可是真正我们，我们，我们更需要的是拥有控制力量的能力。那其实毛笔是很可以让人学习你如何控制力量。那在这一个工具里面，我也可以利用它来做学习。那我就这样画完了这一个作品。那你画完之后，你当然就可以跟身边人分享。那分享的方式有两种哦，有一一种就是你就是在这里有一个分享。那分享它有。 它有可以很多的格式哦，你可以选择你喜欢的。但是我更喜欢它里面一个模式，就是影片的分享，让大家看一下。因为这个影片的分享，它会记录你整个工作的过程。那对于我而言，哦，早上的练习都被看到了。 <laughs> 对，对于我而言哦，其实一个创作者他工作的痕迹是很重要的，它会让你知道你是怎么走到这里来。 另外一点是，当你最后把这个成品寄给你身边的人，他也会看见你曾经这么为了他而努力。他看到的不是成果，而是你为他努力的过程。所以，这是我特别喜欢这一个影片分享的功能。那为什么这次会选后康道修伯？哈，因为 <clears throat> 就像这个空间一样，他想要创造的就是一个分享跟连接的地方。而我们也因为分享，我们才有机会彼此不认识来到彼此面前。分享让我们跟这个世界连接。 也让世界看见我们。例如，我是一个台湾的艺术家，可是我只是做了自己的工作，去分享生活的感动。有机会跟 Apple 合作，然后也让更多人看到哎，在台湾的创作跟文化。所以我觉得分享是决定于我们世界大小的一个关键。好，那然后这一次这些这些贴纸啊，在 Apple Store 免费下载，你也可以去下载来跟身边人分享，然后你也可以创作你自己要的。 那今